hello and welcome friends Python सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है पाइथन में क्या नया है आइए आपको बताता हूं यहां पर देख सकते हैं एक एक्स नाम से हमने बनाया है एक वेरिएबल और यहां पर ये डिक्ट जो है कोई dict data type dict data type की बात नहीं हो रही है ये डिक्ट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है ठीक है और की और वैल्यू दोनों ही चीजें हमने दी हैं देख सकते हैं कि नहीं तो ये डिक्ट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है आइए चलिए एक बार इसको एक करवाते हैं यहां से रन करवाते हैं तो पहले रन करवाते वक्त ही हम इसको सेव कर लेंगे डॉट .py लगा के सेव करेंगे यस करेंगे यस करेंगे और ये देखिए ये कुछ इस तरीके से ये प्रिंट करेगा नेम राम है एज 32 है कंट्री इंडिया है स्टेट यूपी है देख सकते हैं ये पूरी की पूरी डिटेल प्रिंट हो रही है देख सकते हैं कि नहीं ये बहुत आसान है ठीक है और ये डिक्ट जो है ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है अब ये फंक्शन का काम कर रहा है ये कोई डेटा टाइप नहीं है अभी क्योंकि यहां पर देख सकते हैं ये स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है करली ब्रेसेस नहीं लगा हुआ है ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी चलिए इस डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे so thank you for watching this video